बागी टू के बाद से ही टाइगर श्रॉफ की एक्शन मूवी का सभी को बेसब्री से इंतजार है और टाइगर श्रॉफ अपनी एक बड़ी एक्शन मूवी रैम्बो 2019 में ला भी रहे थे लेकिन फिर फैसला किया गया कि पहले 2019 में हृतिक बी टाइगर मूवी आएगी फिर 2020 में रैम्बो देखने को मिलेगी दोस्तों हृतिक बी टाइगर मूवी को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है और रैम्बो के डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद ही होंगे तो दोस्तों सिद्धार्थ ऋतिक बी टाइगर की शूटिंग करने के बाद स्टार्ट करेंगे रेम्बो की शूटिंग एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ का कहना है कि रेम्बो एक खतरनाक मूवी है और इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी मुश्किलों वाली है क्योंकि रेम्बो की शूटिंग की जाएगी बर्फ में यानी स्नो में तो ऐसे में रेम्बो फिल्म में टाइगर आपको बर्फ में एक्शन और स्टंट करते दिखेंगे और जैसा कि बर्फीले इलाकों में स्टंट करना काफ़ी मुश्किल होता है और हमें बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है तो दोस्तों रैम्बो एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अधिकतर सीन आपको जंगलों में होते दिखेंगे तो ऐसे में जंगल और बर्फीले इलाकों में एक्शन देखना भी टाइगर श्रॉफ सच में यह फिल्म कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है और यही कारण है कि इस फिल्म को 2018 से 2020 में पोस्टपोन कर दिया गया दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग करने में काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है साथ ही इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी टाइगर श्रॉफ को क्योंकि रैम्बो हॉलीवुड मूवी रैम्बो का हिंदी रिमेक है तो ऐसे में हॉलीवुड को बीट करने के लिए दम तो लगाना होगा दोस्तों रैम्बो में टाइगर आपको बर्फ में एक्शन करते दिखेंगे और बर्फ में एक्शन करते देखने टाइगर को काफी कमाल होने वाला है अगर आपको भी ये इंतजार इस मूवी का तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद